Hay una tendencia, una tendencia internacional fuerte en este tiempo de crisis o de renovada crisis ahora hacia los recortes, hacia la reducción, hacia la vulneración de esos derechos fundamentales entre los cuales la educación es uno de ellos. España es un país con un sistema educativo bueno, eh, amplio, pero que durante los años de, de la crisis y con ese, esas políticas de austeridad, el antiguo ajuste estructural que es, digamos, austeridad, pues ha visto sometida a unos fuertes recortes, concretamente como un 13% por, ciento en cuatro años. Ese 13% ha hecho que el porcentaje del PIB que se dedica a educación baje apenas al 4,2% por, sobre el PIB y que haya habido que recortar en algunas medidas, algunas acciones, algunas políticas educativas clave. Un 13% parece que no es mucho, pero sí lo es si se mira esos recortes a donde han ido. A becas, ayudas para, para libros, a los profesores para compensatoria, a aquellos profesores extra que pueden apoyar a los estudiantes que tienen algunas dificultades mayores, a las escuelas que están peor dotadas. Por lo tanto, quienes han sufrido ese recorte es la población, eh, son los digamos, estudiantes en una situación de vulnerabilidad mayor, que son los que han tenido que incrementar su gasto educativo familiar en un momento en el que la renta ha estado cayendo precisamente en esos grupos durante, durante varios años. Por lo tanto, hoy la educación, tanto en España como en Brasil, está en riesgo de que por los recortes de marcha atrás y sea un contribuyente a una desigualdad mayor entre quienes tienen mejores oportunidades y quienes las tienen peores.